Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Abdulboq kanal do'stlar. Bugungi video roligimiz GTA 5 ni telefonga o'rnatish haqida do'stlar. GTA 5 ni telefonga o'rnatish haqida qiziqadiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiramiz. Ko'pchilik qiziqsa, agar shu haqida ham video rolik chiqaraman. Yangi o'zbek mashinalari haqida GTA 5 lar chiqib, yangi. Do'stlar, kommentariyada yozamiz.